oya ntabwo imana yakuvuyeho wakwibaza ngo si imana yarandetse kubera iki umva ngo utangarize ntabwo imana yakuretse ahubwo ibintu biri kukubaho ibyo uri kunyuramo bigiye gutera abantu kwihana ubwo uzahagarara ushima imana ko ko imana yishyuye iryo deni umuntu yakubaha imana yarangiza agahura n'intambara umuntu yakubaha imana yarangiza agahura n'amakuba yego birashoboka uzi impamvu biba ni ukugira ngo imirimo nyuma y'ibyo bigeragezo nyuma y'ayo makuba nyuma y'ibi biri kukubaho imirimo y'imana yerekanirwe muri we hari abantu bakuza urwaye bagiye kuzakubona uhagaze ushima hari abantu bakuzi ugendera mu kagare mugiye kuzahura uwo mugongo warakize hakira gutabarwa n'imana hakira gukira hakira kubahoka hakira ubuzima hari abantu bakuzi urugo rwarasenyutse hari andi mahirwe imana ikuzaniye hari abantu bakuzi warabuze ibyangombwa ugenda wihishahisha akira amahirwe ya kabiri uyu muntu amahirwe ya mbere yari yarapfuye amahirwe ye ya mbere byari byararangiye turabashuhuje mwebwe mwese muduteze amatwi cyangwa se murimo mutureba reka mvuge ngo ukuboko kwiza kw'imana kube kuri mwebwe kandi imirimo y'imana igaragare kuri mwe buri wese aho ari mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu ntara zitandukanye imana ibaho umugisha nitwa revera pasiteri uciyimihigo saviye tunejejwe n'imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ry'imana kandi ry'ukuri yesu yaravuze ngo abantu bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura nubwo abantu banga ukuri burya ukuri ah, ikinyoma kirihuta ariko ukuri iyo kuje gusobanura ibintu byose gukemura ibintu ikinyoma Ah, cyagize gute cyagiye ah, gisobekeranya imana iduhana umugisha rero kuboko kwiza kw'imana kubane namwe nejejwe n'imana kandi iduhaye kuba muri uyu mwanya ntago ndi butinde imbere yawe ariko umwanya ngiye kumara ndabizi ko hari icyo imana igiye kurema ndabizi ko hari icyo imana igiye gukora ndabizi ko hari abantu bagiye gukira indwara ndabizi ko hari abantu bagiye kubohoka ndabizi ko hari abantu <coughs> bagiye kwakira ubuzima ndabizi ko hari abantu bagiye kubona imirimo y'imana ah, ibyo ugiye kubibona ibyo bakubwiye nawe bigiye kukubaho ibyo wumvise nawe ugiye kubirebesha amaso yawe ndagira ngo ngutangarize ko hari amateka agiye guhinduka ku buzima bwawe imana iguha umugisha wowe uduteze amatwi mukobwa musore mugabo mugore imana iguha umugisha wowe urimo ah, ugiye kwakira ah, ubutumwa imana impaye nagira ngo dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'imana numva imana impaye kukugezaho reka nsubiremo mubwire ngo ni ijambo ry'ukuri kuko yesu niwe wavuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura roroya ndabizi rero ko hari ubu tugiye kuvamo ndabizi ko hari iby’Imana igiye gukora ku buzima bwawe ya rambura bibiriya yawe dusenge mana turagushimiye kuduhaye uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe dukundire tukugirireho umugisha kandi uyu mwanya tugiye kumara hano uba umwanya wo kubohoka no kubohorwa imirimo yawe igaragare aba bantu bakiri ijambo ineza y'imana ibe kuri bo mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito amen ah, murakoze murakoze murakoze ndagira ngo dusome ijambo ry'imana riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na yohana ibice icyenda mu nkundire duhere ku murongo waho wa mbere tumanuke tugeze hepfo gato haravuze ngo yesu akize uwavutse ari impumyi akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa be baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha hmm. abigishwa be baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri we nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira n’igihe umuntu atakibasha gukora nyiri mu isi ni umucyo w'isi amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi yego ayatobesha kondo agasiga ku maso aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'iserowamu hasobanurwa ngo yaratumwe nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse abaturanyi be n'abamubonaga kera hareruya yesi n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu niwe wakoze mhm. asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza nawe ati bamwe bati ni we abandi bati si we icyakora asa nawe amen Ah, imana ibaha umugisha ndashaka kuvuga gato kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo aho bagusize siho bazagusanga uyu ni umuntu bibiriya itavuga izina ah, iyo umuntu ari mu kigeragezo ikigeragezo kikwambura izina abantu bakibagirwa uwo uri we abantu bakagufata uko bashaka abantu bakakuvuga uko bashaka ariko aho yesu ahagereye asiga asobanuye ibintu iyo uri mu gihe cy'ikigeragezo ijambo rya mbere nta muntu ugusura kubera iki kuko ntacyo uba ufite cyo guha abantu iyo uri mu kigeragezo n'umugore wawe washatse araguhinduka ugiye kumbaza ngo ibyo bikuye pasita umugabo witwa yobu bibiriya ivuga ko yari umutunzi niko bibiriya itubwira ariko igihe ibintu byamushizeho inshuti ze abitwa ba erifazi baramusanze baramubwira ngo isubiremo urebe neza kutakoze ibyaha <coughs> sorry <coughs> iyo umuntu ari mu kigeragezo inshuti n'imiryango baramureka ariko icyo nkundira yesu aho abantu bagutaye aho abantu bagusize aho niho yesu ajya gusanga agahindura ibintu haloya uyu rero ni umuntu bibiri itavuze izina yavuze ngo yavutse ari impumyi atareba iki cyari igihe yesu n'abigishwa be bari mu nzira bagenda ngo barimo bagenda bakubitana n'uyu muntu begera yesu kuko nabo byari bibatunguye babaza yesu ngo uyu nguyu niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be dukeneye kubimenya uyu muntu avuka ntiyavukanye amaso yavutse atareba none se yesu uyu muntu yaba yarakoreye icyaha mu nda byagenze biti none se ari mu bihano by'ababyeyi be niba bakoze ibyaha dukeneye amakuru mana ishimwe umva nkubwire yesu agiye kubaha amakuru abaha amakuru atandukanye n'ayo bashakaga haroruya abantu bashakisha amakuru ya ntabwo bazayabona bibiriya yavuze ngo yesu arabaganiriza arababwira ngo ari uyu ari n'ababyeyi be nta n'umwe wakoze icyaha ibyamubayeho ntabwo byavuye ku cyaha intambara arimo ntabwo zavuye ku cyaha imana ishimwe ahubwo ibyabaye kwari ukugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri we ibintu byamubayeho ibintu yanyuzemo kwari ukugira ngo imirimo y’ima yerekanirwe muri we abantu bajya bibaza ngo ariko umuntu yakubaha imana yarangiza akageragezwa umuntu yakubaha imana yarangiza agahura n'intambara umuntu yakubaha imana yarangiza agahura n'amakuba yego birashoboka uzi impamvu biba ni ukugira ngo imirimo nyuma y'ibyo bigeragezo nyuma y'ayo makuba nyuma y'ibi biri kukubaho imirimo y'imana yerekanirwe muri we yesu arabaganiriza arababwira ngo uyu nguyu nta cyaha yakoze ahubwo ibyabaye ibyo yanyuzemo ibintu byamubayeho kwari ukugira ngo imirimo y’ima yerekanirwe muri we ibyabaye kwari ukugira ngo abantu bazabyumva bizabatere kwemera imana ibyabaye kwari ukugira ngo abantu bazabyumva bizabatere kwihana kwari ukugira ngo abantu bazabyumva umva nkubwire izi ntambaro urimo ntabwo ari izo kukwica ni izikuremera ubuhamya kugira ngo abantu bazabyumva bizabatere kureka kuva mu byaha bizabatere kureka ibyaha bizabatere kureka ubusinzi bizabatere kureka ubusambanyi bizabatere kureka inzoga bizabatere kureka kwikinisha bizabatere kureka ubutinganyi ibiri kukubaho ibyo uri gucamo ntabwo imana yagutaye ntabwo imana yakuretse nta n'ubwo ari ibihano ahubwo ni ukugira ngo abantu bazabyumva urimo bivuga hararuya abantu bazabona utambutse ubuhamya bizababera ikimenyetso bibatere kwihana iyo uri aho iyo uri muri icyo gihe abantu basa n'abakuvuyeho iyo uri muri icyo gihe abantu basa n'abakuretse iyo uri muri icyo gihe abantu basa n'abakwibagiwe iyo uri muri icyo gihe imiryango iraguta ariko nyumva neza komera nzanywa no kugukomeza nyuma y'ibi uri kunyuramo nyuma y'izi ntambaro uri kunyuramo nyuma y'ibi bibazo uri kunyuramo nyuma y'uyu mugabo wagutaye nyuma y'uyu mugore wagutaye nyuma y'aya madene nyuma y'ibi bigeragezo nyuma y'aya makuba abantu bazahindura amagambo nyuma y'izi ntambara nyuma y'aba bantu bakurwanya abantu bazahindura amagambo nyuma y'aba barozi abantu bazahindura amagambo nyuma y'ibi bibazo byose uri kunyuramo umva itangazo abantu bagiye guhindura amagambo ntabwo imana yakuretse hoya ntabwo imana yakuvuyeho wakwibaza ngo si imana yarandetse kubera iki umva ngo utangarize ntabwo imana yakuretse ahubwo ibintu biri kukubaho ibyo uri kunyuramo bigiye gutera abantu kwihana ubwo uzahagarara ushima imana ko ku imana yishyuye iryo deni reka mbabwire ibintu byatubayeho ku wa gatatu ku wa gatatu no ku wa gatandatu narindi hano ku rusengero hano kuri ararume niho dukorera umurimo w'imana hano muri kagugu kuri ararume hanyuma ku wa gatatu umuntu aransanga aza ku rusengero afite ideni ry'ibihumbi magana atanu na makumyabiri wenda waza kuvuga ngo ariko ayo si menshi ariko ni menshi cyane inshuti yanjye kuri we rambwira ati ndapfuye cyamunariraje hanyuma turasenga lerasitado benema turasenga dusenze imana iravuga ngo ideni iraryishyuye ku wa gatandatu twari mu iteraniro azazanywe no gushima imana ko imana yishyuye idene ryari rimumereye nabi ndagira ngo ngukomeze ndagira ngo ngutangarize ndagira ngo nkubwire ndagira ngo nkubwire ngo humura ndagira ngo nkubwire ngo komera ibyakubayeho ntabwo ari ibyaha ibyakubayeho ntabwo imana yagutaye ibyakubayeho ntabwo imana yakuretse imana iracyagukunda ahubwo ibi biri kuba ni ukugira ngo imirimo yima yerekanirwe muri wowe abantu ugiye kuzahagarara ushima imana ko imana yagukijije indwara bizatera abantu benshi kwihana kubera ko iyi ndwara yawe noneho tukivugana ndagira ngo wizere ko ikuvuyemo iyi diyabeti ndagira ngo wizere ko ikurekuye uyu mutima ndagira ngo ngutangarize ko ukize hari ukubako kw'imana kurambutse ku buzima bwawe hari imbabazi z'imana zije ku buzima bwawe hari amateka mashya aje ku buzima bwawe hararuya hari imirimo yima ikaragaye ku buzima bwa yesu ngo arabaganiriza arababwira ngo hoya ibintu byabaye kuri uyu nguyu ntabwo ari ibyaha ahubwo ni ukugira ngo imirimo yima yerekanirwe muri we ndagira ngo ngutangarize nshuti yanjye ibi byabaye bigiye kubera abantu benshi ubuhamya bigiye gutuma abantu bihana ibimana igukoreye bigiye gutuma abantu bihana haranuya bigiye gutuma abantu bihana kubera ko hari ukuboko kwima, kurambutse ku buzima bwa hari ukubahoka kubaya ku buzima bwa hari ugukira mu nda bibaya ku buzima bwa uyu mugongo ubaye muzima hararuya uyu mutwe wari waranze gukira none urakize heee imirimo y'imana igaragaye kuri wowe nyumba imirimo y'imana igaragaye kuri wowe yesu ngo arabaganiriza ndagukunda yesu arababwira ngo ibyamubayeho ntabwo ari ibyaha yakoze ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'imana yerekanirwe muri we akira imirimo y’ima ntiyerekanirwe ku buzima bwa imirimo yima ntigaragare ku buzima bwa izo ndwara ntizikurekure izo karanda ntizikurekure iyi kanseri ntikurekure mu izina rya yesu imirimo y'imana ntiyerekanirwe muri wowe akira imirimo y’ima bibiriya yavuze ngo muri uwo mwaka yesu amusiga akondo ku maso hararuya hehe aramwohereza aramubwira ngo ntagenda ajya ku kidendezi cyitwa serowamu ngo agezeyo ariyuhagira ngiye kugusengera ariyuhagira ngo akiyuhagira uwo mwanya arahumuka ngo agarutse ba bantu abaturanyi be n'abamubonaga ke asabiriza hayaya bamubona amateka yahindutse hari aho bamubonaga hari ahantu yicaraga umurimo wari uwo gusaba hari ahantu yicaraga umurimo we umurimo we ari uwo gutegera abantu amaboko ababwira ngo mwafunguriye nimwumve mbabwire inshuti zanjye nimwumve mbabwire abakozi b'imana nimwumve mbabwire mwebwe mu bihugu bitandukanye nimwumve mbabwire mwebwe mwabuze uko mubigenza nimwumve mbabwire wowe nkubwire wowe uri kwibaza ngo amaherezo yanjye ni ayahe umva umva umva ndagira ngo ngutangarize ko imana igihindura amateka ndagira ngo ngutangarize ko imana ijya ikora ibitangaza ndagira ngo ngutangarize ko imana ijya ihindura ubuzima ndagira ngo ngutangarize ko imana ikuraho igisuzuguriro ndagira ngo ngutangarize ko imana ijya ibohora ndagira ngo ngutangarize imana yanjye ikiza indwara ndagira ngo ngutangarize imana yanjye ikora ibitangaza hararuya hari abantu bari bamuzi bamumenyereye muri ubwo buzima bamumenyereye muri iyo mibereho n'iyo bakumenyereyemo hari abantu bakuza urwaye bagiye kuzakubona uhagaze ushima hari abantu bakuzi ugendera mu kagare mugiye kuzahura uwo mugongo warakize hakira gutabarwa n'imana hakira gukira hakira kubohoka hakira ubuzima hari abantu bakuzi urugo rwarasenyutse hari andi mahirwe imana ikuzaniye hari abantu bakuzi warabuze ibyangombwa ugenda wihishahisha akira amahirwe ya kabiri uyu muntu amahirwe ya mbere yari yarapfuye amahirwe ye ya mbere byari byararangiye ariko ngo akubitane na yesu amuha amahirwe ya kabiri yo kubaho wavuze ngo amena amuha amahirwe ya kabiri yo kubaho amuha amahirwe ya kabiri yo kubaho amuha amahirwe ya kabiri y'ubuzima ni mu nyumve yemwe muri yesu harimo andi mahirwe hararuya birashoboka ko amahirwe yawe yishwe n'inzoga yishwe n'ubusinzi yishwe no gutingana amahirwe yawe yishwe n'ibyaha wagiye wivurugutamo ariko nyumva nyumva nyumva muri yesu harimo andi mahirwe ya kabiri kwakira yesu harimo andi mahirwe ya kabiri gukorera imana harimo andi mahirwe ya kabiri akira ayandi mahirwe abaturanyi be n'abamubonaga kera asabiriza baramumenya bamenya ko ari we wabaye muri ubu buzima ngiye kugusengera bamenya ko ari we imiryango yari yarataye nk'uko nawe yagutaye bamenya ko ari we umugore yari yarataye umugabo yari yarataye baramumenya umva nkubwire ibintu imana igiye gukora ibintu imana ikoze kuri wowe ntabwo ari ibyo kwihishanwa yeee inzira imana iciye ntabwo ari izo kwihishanwa baramumenya bamenya ko ari we wajyaga asabiriza bamenya ko ari we wari impumyi umva nshuti yanjye bagiye kukumenya bazabaza ngo byagenze biti uzababwire ngo nahuye na yesu hura na yesu mama hura na yesu papa hura na yesu ukira indwara hura na yesu ukire karande hura na yesu wakira urubyaro hura na yesu wakira urushako hura na yesu ukiri ubusinzi hura na yesu ukiri ubusambanyi hura na yesu ukiri ubutinganyi hura na yesu hura na yesu hura na yesu amateka ahinduke hura na yesu ubuzima buhinduke hura na yesu indwara zikire hura na yesu iki gifu gikire hura na yesu uyu mugongo ukire wavuze ngo amena hura na yesu ayo magufa yawe aterane hura na yesu ayiwe hura na yesu twahuye na yesu twabaga muri ruhurura twahuye na yesu tutaragiraga aho kuba twahuye na yesu imiryango nayo tugira twahuye na yesu abantu baratukayamo abantu baratwanze umunsi twahuraga nawe atwambura ubushwambagara ahindura amateka yacu hararuya ndakwifuriza guhura na yesu ayiwe yesu we eh! uyu muntu nyuma y'imyaka myinshi ngo ahura na yesu hura na yesu ahuri uri hura na yesu kuri ubwo burwayi hura na yesu muri ayo madene hura na yesu muri izo ntambara hura na yesu muri aya makuba ahura na yesu muri uku kugumirwa ahura na yesu ngo barakubwiye ngo urakuze iyo wahuye na yesu ntabwo areba imyaka azana umusore ugukwiriye iyo wahuye na yesu ntabwo areba ko wabyaye inshuro ebyiri eshatu azana azana umugabo ugukwiriye azana umugore ugukwiriye hura na yesu iyo wahuye na yesu ntabwo reba ko ntabwo bareba ko ufite amabere manini azana umugabo uyakunda hura na yesu hura na yesu mama ngiye gusenga hura na yesu iyo wahuye na yesu amadeni arishyurwa hura na yesu ngo ahure na yesu atoba ko akomusiga ku maso abantu bari aho barimo bavuga ngo reka turebe erega niko byatangiye niko batubwiraga baratubwiraga ngo reka turebe ariko ibyo bintu byanyu mwagiyemo bizakomera yego bizakomera ariko uru rugo wubatse ruzakomera yego ruzakomera hararuya ariko aba bantu byarabaziga yego baziga nzanywe no kuguhanurira kw'abantu bagusize atari bo bazagusanga iyo umuntu yahuye na yesu ubuzima burahinduka ndi umugabo wo kubihamya abaturanyi be n'abamubonaga kera abajyaga bamushungera abajyaga bamuvuga abajyaga bamurandata ya imana igutabarire aho hantu wasebeye imana igutabarire muri abo bantu bakuzi imana igutabarire muri abo baturanyi imana igutabare bene wanyu bagihari tewe yararirimbye haravuga ngo niba ufite abanzi benshi niba ufite abanzi benshi ngo ikiraka cyo kujya usengera barya bose baguhekenyera amenyo kugira ngo barame maze imana yo mu ijuru izanyuze kugira neza imbere yawe bakiriho kugira ngo babibone hararuya abaturanyi be n'abamubonaga cye asabiriza ndafashijwe we etarazarabo ngo bamubonye bamubona yahumutse bamubona ari muzima bamubona agenda bamubona yabyaye bamubona yashatse bamubona ahetse bamubona afite umwana bamubona amaso ye ari kure ba bandi bagiye kongera bakubone ba bandi bagiye kongera bakubone bagiye kukubona wahawe umugisha bagiye kubona wahawe ubwenegihugu bagiye kukubona wabonye visa bagiye kukubona utakigendera mu mbago bagiye kukubona wigenza wanyitabye ukavuga ngo amena bagiye kukubona amateka yahindutse bagiye kukubona umugabo we yakijwe bagiye kukubona utacyitwa indaya bagiye kukubona utacyitwa umusinzi bagiye kukubona nyemerera ngo usengere ngo baramwegera batangira gushwana barabazanye ngo uyu siwe we wajyaga asabiriza bamwe bati niwe niko bagiye kuvuga abandi bati si we icyakora asa nawe ko atagisambana ko atakinywa inzoga ko atakiwe muri za ntambara bamwe bati niwe abandi bati si we icyakora asa nawe arabegera aritambuwa nkundira dusenga imana arababwira ngo ni njye arababwira ngo ni njye ni njye wari urwaye ugiye gutanga ubuhamya ugiye guhagarara ushima imana ugiye gushima imana ndabona ishimwe ndabona amashimwe ndabona abantu bashima ndabona abantu bashima ndabona abantu bashima ndabona abashimwe ugiye gushima ko utabyaraga none ukaba warabyaye ugiye gushima ko wari waragumiwe none ukaba warashatse kuko ndareba ubukwe ndareba amakwe ndimo ndareba amakwe ugiye gushima imana wanyitabye ukavangwa amena, ugiye guhagarara ushima imana ugiye kuvuga imirimo y'imana ugiye kuvuga iby'imana yakoze ugiye kuvuga ko abana bawe bakijwe batakinywa urumogi ugiye kuvuga ko abana bawe batagisambana ayiwe ugiye kuvuga ko umugabo wawe yakijijwe ugiye kubivuga ugiye gutanga ubuhamya hararuya kuko ndabona imirimo y'ima ndabona imirimo y'ima ndabona imirimo y'ima ugiye kuba ko wabonye igishoro ugiye kuba ko watangiye gucuruza ndabona imirimo y'ima ndabona imirimo y'ima ndabona imirimo y'ima ndabona uhaguruka muri ako kaga ndabona uva muri iyo mbago ndabona ubahoka ndabona imana ikugenderera ndabona ubuzima buhinduka ndabona amateka ahinduka ndabona imirimo y'ima ndabona imirimo y'ima baba we ndabona imirimo y'ima ndabona imirimo y'ima hari imirimo y'imana ku buzima bwawe hari imirimo y'imana ku mibereho yawe hari imirimo y'imana mama hari imirimo y'imana ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera yahagasabiriza abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora ashwana n'umugabo abaturanyi be n'abamubonaga kera yakoze divorce bibaza uko bizagenda bongera kumubona ubukwe bwabaye ngiye kugusengera n'ukuri kw'imana kandi ndagira ngo ngutangarize uhereye none uhereye none umva uhereye none imirimo y'imana iragaragaye winjiye mu kazi akira kwinjira mu kazi akira kwinjira mu kazi umaze igihe ubisengera akira kwinjira mu kazi akira poromosiyo mu kazi wari ufite intambara mu kazi izo ntambara zikuweho wari ufite intambara mu rugo rwa izo ntambara zikuweho wari ufite ibigeragezo ibyo bigeragezo bikuweho ndabona imana igusura ndabona wongera kubonana n'abawe ndabona wongera guhuza nabo ndabona wongera kumvikana nabo ndabona amateka ahinduka leta za bonema ndabona amaguru yawe akora ndabona amaboko yawe arambuka ndabona wakira umugisha ndabona amateka yawe ahinduka ndabona imana ikwamamaza ndabona uvuga ubutumwa ndabona uhanura ndabona werekwa ndabona imirimo yima, ndabona imirimo y’ima, ndabona ububyutse muri wowe ndabona amateka ahinduka hararuya ndabona uwo mutwe ukira ndabona icyo gifu gikira ndabona izo mpyiko zikira ndabona sima ikurekura ndabona diyabete kurekura, ndabona abadayimoni biruka abadayimoni bari barakuzengereje ndabona bakurekura biruka yeee leta zabo ndabona kubohoka ndabona kuziturwa ndabona amateka mashya ndabona ubuzima bushya akira akira akira akira akira abaturanyi be n'abamubonaga kera ntabwo nzi abantu bakuzi uko bangana ntabwo nzi uko imiryango ikuzi ntabwo nzi ubuzima abantu bakuzimo ntabwo mbizi erazo de beneta ariko nyumva hararuya ngo bongera guhura amateka yarahindutse atakiri wa wundi abantu bagiye kwibaza niba ari wowe cyangwa niba atari wowe baramumenya barabaza ngo ni we cyangwa si we arababwira ngo ni njye ndashaka gusengera imana arababwira ngo ni nge akira gutabarwa akira ubutabazi akira kurengerwa akira gusurwa n'imana akira ibitotsi akira gukira uwo mutwe akira gukira umugongo akira gukira iya sima akira ubutabazi bw'imana mu izina rya yesu kirisito ndasenze senge aba bantu reka imirimo yawe igaragare kuri bo reka amaraso ya yesu Kristo ababohore abari baboshywe abari baziritse bari baraboshywe na karande bari baraboshywe n'indwara bari baraboshywe n'ibyaha bari baraboshywe n'ubusinzi bari baraboshywe n'ubusambanyi bari baraboshywe n'ubutinganyi abari baraboshywe n'ingeso mbi babohorwe ku bw'amaraso ya yesu mu izina rya yesu abari baraboshywe n'itabi babohoke ndatura kubohoka ndatura kubohoka ndatura kuziturwa ndatura kubohoka imirimo y'imana ntigaragare ku buzima bwawe uhereye uyu munsi buri muntu wese yakira impinduka mu izina rya Yesu kirisito amen murakoze imana ibaha umugisha ukuboko kwiza kw'imana kube kuri mwebwe uhereye none imirimo y'imana igaragare imana ibaha umugisha